下面呢，我们来隆重揭晓获得二零二一搜狐时尚盛典十年特别荣誉之十年进取人物的是张晋，恭喜！名至实归，恭喜张晋！搜狐时尚盛典十年进取人物张晋，志不求易，事不避难，迎难而上，知难而进，这是从小刻在骨子里的武魂。 也是推动他演艺路上披荆斩棘的那一口气。十年进取人物张晋，请几位一起合影。Let's take picture together. Thank you so much. 谢谢。那我们也请张晋哥哥跟我们分享一下，十年进取，其实像刚才燕辰先生说的，一直保持进取是一件非常困难的事情。您的动力来自于哪里呢？可能因为我以前是呃职业武术运动员，所以这个，呃，而且我以前的一部电影叫《一代宗师》，里面有一句对白，我觉得特别适合现在我想说的，就是呃，宁可一丝进。 莫在一思停。那我在练武术、做运动员的时候，也是就是有一句话叫“不进则退”。嗯，就是不能说到了呃一定的地步或者年龄之后就停在那儿了。那其实你你停的时候就是在退步。所以我觉得我可能是因为从小做运动员的原因，就没有让自己呃停下来，因为这个是。 呃，不管从心态上，或者是从你的行动上面，他就会一直去左右你。包括现在我结婚也是，我的家庭的感情也是一样，就是好像妻子和孩子，他们并不是说你是他们的丈夫或者爸爸，嗯，这个身份就理理所当然，他们会给予你一些，其实也要不停地进步去给予他们，嗯。 这段说的太好了，我建议所有的女生把这段分享给自己的男朋友和老公一起来看一下。 <laughs> 而且，其实像刚才张晋哥哥说的，就人生当中很多时刻不进则退。我觉得，其实，在感情的经营上面也是这样。是的，是的。就是让感情一直保鲜，也是不进则退的，对不对？有没有什么秘诀跟我们分享一下，也让广大的男生一起来学习一下？哦，不敢不敢，我就是在我的婚姻当中就不敢说“老夫老妻”这个字，就就觉得老夫。 <laughs> 我太太知道， <laughs> 永远是初恋。 <laughs> 对对对对对，就保保持保持那个进步，进步的心态，保持进步的心态。那也能不能请张景哥哥跟我们分享一下，二零二接下来有什么样新的一些进取计划呢？呃，其实接下来这一年，我呃二零二一这一年我比较忙，也是也是可能是我之前没有尝试过的很多的事情，今年都做了。 那明年也希望在不同的领域都有不同的尝试，嗯，对，做自己一个艺人应该做的吧。谢谢，再次恭喜张晋，谢谢。谢谢。获得二零二一搜狐时尚盛典十年特别荣誉之十年风尚人物的是蔡少芬，恭喜。恭喜搜狐时尚盛典十年风尚人物蔡少芬，事业得意。 家庭幸福，外形出众，演技精湛。无论哪个时代，她都活成了当代女性最美的模样。十年风尚人物，蔡少芬。娘娘太美了。她怎么可以这么美？怎么可以这么美？张晋真的好福气。 <laughs> <laughs> 是的，是的，他真的娘娘气。我说张晋好福气。娘娘说是的，是的。 娘娘说她也觉得是，是不是？是的，她真的好幸福。嗯， <laughs> 我也很幸福。首先我要在这里谢谢搜狐，哎，颁那个奖给我，我真的觉得自己一定要继续努力，真的不要给身材走样。然后你不会的， <laughs> 是吗？嗯，我也有信心，因为我们一定要很进取，真的要把自己做的最好，才可以守得住自己的家。 还可以守得住自己的工作，所以我一定会继续努力的。谢谢搜狐，也谢谢张总，谢谢你。我觉得，我觉得我我觉得我这么看过去，我跟做梦一样，怎么可能有一个女孩她古装是那么美，到了现代，这么美，更美，这么闪亮，这么时尚，然后，好神奇哦！普通话还这么幽默。 真的谢谢你啊， <laughs> 太会太会欣赏我了，因为我觉得，嗯，真的是要把最好的留给观众，所以我不会改的，放心，嗯，一定会持续给我们带来快乐，对不对？是的，因为我觉得每一个人最开心、最快乐就会身体健康，因为呃，喜乐的心可以是最好的良药，让每一个人都快快乐乐是我心愿。 娘娘，二零二二年有什么新的计划吗？哇，太多了！二零二二年，我有很多计划，慢慢慢慢，大家会看见啊！也现在我也在努力中，所以希望大家拭目以待，好好看我的蜕变。好的。我们都希望二零二二年这个疫情赶紧结束，然后我们大家都可以有更自由的空间，可以去到哪里？嗯，去有更多的工作机会。 是的，是的，嗯，因为其实这几年，就是这两年，我在内地，我都去了好多内地非常好玩的那些民宿啊，很多很多不一样的地方啊，莫干山啊，还有就是通州啊，好多地方我都去过。我觉得中国实在有好多地方值得我去。 继续探索的，只要大家身体好，然后疫情快点过去，我觉得大家都可以很自然的就去到每一个不同的地方，可以欣赏每一个中国美好的风光。是的，然后刚刚张静拿到了是我们十年进取人物嘛？有没有什么你觉得在新一年他还可以继续进取的方面？要他这个人已经很进取了，所以不用再进取了。 <laughs> 现在就最好 <laughs> 不要说什么那个。 啊，老夫老妻就没事了，你放心吧，老公哈。 <laughs> 你不会给人骂的了，放心啊。嗯，恭喜娘娘。谢谢谢谢，祝大家生日愉快，然后身体健康，健康，快快乐乐。谢谢谢谢大家。谢谢。